Унікальне повністю сіточне крісло Барський Блек 4 розроблено спеціально для тривалої роботи сидячи завдяки пружному сидінню та динамічній підтримки попереку. Подбай про своє здоров'я та комфорт з кріслами Барські.